urbane apărute din partea unor tineri și este foarte bine că în Republica Moldova tinerii vor să-și câștige prezentul și viitorul și nu vor să admită ca Partidul Comuniștilor să le fură viitorul Cam câți tineri au votat împotriva comuniștilor și observ că nu sunt așa de mulți. Și am observat că restul tineretului care a rămas acasă au votat pentru. Și mă bucur acest fapt. venit să ajut copiii ăștia să iasă de sub această influență. Este de deja lipsit de orice, orice control. Uitați ce se întâmplă. Sunt foarte mulți provocatori. Nu ăsta a fost sensul acestei acțiuni. Uitați-vă ce se întâmplă. Revoluție! Revoluție în piață! Organizatorii cele mai mari crime din istoria Republicii Moldova planifică pentru mâine și duminică să folosească din nou copiii pentru a devasta și alte edificii ale statului de data aceasta. Dacă acest lucru va fi admis de noi toți, jertfele umane va fi foarte greu de evitat. Poliția va folosi toate mijloacele necesare pentru apărarea constituționalității este implicat statul vecin României. avem și probe, avem și, și multe alte chestii avem. Astăzi, guvernul a să introducă regimul de viză între Moldova și România. Ceea ce a fost în a fost pregătită lovitură de stat.